Våra baby. Mun namale Irena. Uh, ja uh, mun huuman davvisami gela. Uh, eh, dahil mu etni gela. Uh, munen rošas. Muto mun ohpen sami gela. Uh, Gwekti jagi aigi. Sulli gwekti jagi aigi. Uh, ušlus. Ja <clears throat> dali så går mun botten uh, norki. Uh, mun uh, smektin... Ah, Sami-gela lēnu čapa gela mums līdz nu miela okpat sāmi gēla. Mutta mun innahtan daru gēla. Alkus mun sertan okpat daru gēla, ja ne sāmi Ja ne mun okpat daru gēla. Ja meistä, äh, eh, alltså njolga <clears throat> mannit mun äh, mun gaunen gursa uslus eh, sami sāmi viesus. Ja dalej äh, oft uh, eh, samviessuja uh, eh, Saami allaskoula koulukeino kaska ja tälle takkar uh, eh, intensiiva kurssa tälle uh, kolme maana kurssa ja da, da hiilen lohpi uh, hukmat daarukielten gursa, sluša saami kiela ja da li no soma, da li Dodas, da li vattis ja soma, mutta da li hirma, hirma pore vasatus. ja, <clears throat> dan video's mun haliftin hukmat vehash dan bira mun haliftin shiregit eh, dikide mi mi mi betale samme gela gosta hukma samme gela makkar gela dale ja manne eh, olmuş galgashi ohpat samme gela eh, manne dale dehavash ohpat algolmu gela dahi minoritetto gela dahi fertelekit samme gela mutto färre makkar gela riftimelbe ja <clears throat> alltså samme gela Eh, le eh, et eh, finno-ugrisk jaukus ja ta er, hüppama Davi, Davin, alltså Davi Norkas, Davi Somas, Davi Rotas ja go, gomindați, alltså samigela, da, na, er da balacha mīlēja vildīt Davi samigela, mūtu da galvenat ovci. Eh, eralagan, alltså gerskolagan samigella, ja, lulli samigella odamerkadikte, eh, julev samigella, eh, anaraskella, ja, ja, ja det vill sembo, ja vill sembo. Ja, <clears throat> alltså där ett da holmut namale sap melachat, get hup med samigella, ja, Дале душ, дале сули гоекте лугивихта дуат олмот get hup med Davi samigella, goekte lugivihta ja, ja mun. <laughs> ja, Uh, dalle, um, alltså, dalle, alltså, det hela novatiske, eller det hela europeiska gela, alltså mun aivan den, da, manga olmat jaktat, dalle sema go daru gela, dahi roti gela, dahi soma gela, jo dalle alltså, ile nugu kineret soma gela smukto, da hila vela det soma gela just un huma sama gela, alltså dusha sama gela, munin huma soma gela, inte itne mesta mai da, da, also, da, da, man har znači da te same gelale unik, alltså da le, da le hui er nomars uh, gela. Ja, alltså manne, manne olmut uh, galgaset uh, oapat da ka gela. Go olmut da će ta, hupnut daaru gela, da he rosa gela, da he soma gela, da he engleski gela gohke. A se man mun galgašin, jūs mun matkuštan dohku davi nogi, man mun galgašin ohpat sami gela. Da nego, donočit era vasahus. Uh, ja, donoj, alltså, aipas era gottu, godun gärtsalat uh, eh, gela hit, den lokala gela. Alltså, du ni färt uh, eh, ihop mot uh, eh, sami gela, det går Eh, alltså Hirmaborre, det går alltså flytne mot och just alltså då, där, där är bara, många kan efter det bara tjej respekt respekta, jag berstumi, jag samigele unnigele, jag där det halas att eh, mi eh, alltså alltså att mi tjej att det kauna, det ela att eh, nu må mi lauta, att milet ain das. Ja, att eh, Eh, alltså, E, also omot e, belt ohpat sama gila. Ja ej duš sapnela čit, also munaju len valir gila roftulota, da nego, o ja, da nego oudal da hil, da, da hil lohpi hupmat sama gila, da hi ohpat sama gila skolas, e, eh, norgas ja, rosas ja, eh, att te maida ei vatis situationa, mutta jo tälle era muistelus. Mutta jo era omot ketlet ogorikkalačit, e, Alltså, Also, das, minä, minä kannattaa maikaliksi tohpat äh, Daniela. Ja, äh, det, mutta vad svårt att läsa, hastelöslära, det där är gauna nu många materialet, äh, just om, alltså engelskille, färträck, daurugille, det här råtagille just, äh, har det tohpat samigelle. Ja, det är suddu. Ja mun on är mikalkasimme palka tempo täynnä. Mutta uh, joo, tälle ei äh, dalej eh, eh, bot. Eh, ja myślałam na te dal gdzieś miała pochwycamy gela takie gawne hit PHM po sapnać ja sami kultura bira. Ja bursportim sapmai eleteroan.